<laughs> 자, 생물 백조기를 10마리. 자, 생물 백조기 10마리죠. 7마리 5 0원 와, 서예 이거 합꽁치 3마리 5 0 0 0원 자, 합꽁치 3마리 5 0 0 0원 자, 합꽁치 3마리 5 0 0 0원 자, 합꽁치를 3마리 5 0원 만져, 자, 합꽁치를 3마리에 5 0 0 0원 드리죠. 아니, we will not buy just 자, 합꽁치 3마리에 5천원. 갑오징어 네마리 9,900원 이게 마리입니다 자, 생물 백조기 10마리 생물 백조기를 channel. So, nagluluto ako ngayon. Ay, magluluto pa lang pala. Magluluto ako ngayon ng buttered shrimp. Filipino-style buttered shrimp. So, yan yung ating ulam ngayong dinner. Ng aming <laughs> ulam pala. Ay, kasali ba kayo? <laughs> kasali kayo? Sige, kasali kayo. Yan yung uulamin natin for dinner. So, nililinis ko na yung hipon. Ganito ako maglinis ng hipon. Ayan. Pinubuksan ko yung likod. Yung iba... Okay, <laughs> Hindi naman ang rice cooker. Yung iba, alam ko, pag naging sila ng... Sige na nga, ikaw na ako ng lang. Paunahin ko muna yung rice cooker. Nagbubuga siya ng ulso. Tagal <laughs> so, ayan. Medyo mahina na. So, yung iba, um, napansin ko, pag naglilinis sila ng hipon, kutsilyo yung ginagamit nila, pero ako gunting. Although, pwede naman talaga yung kutsilyo. Kaso, medyo delikado kasi yun para sa akin. Ilang beses ko na yung trinay, kaso ilang beses na nahiwa yung kamay ko. So, hindi ko na siya inulit. So, ayan yung kailangan natin tanggalin. Ayan. So, naging doktor ako. doktor ng mga hipon. Mas madali siya pag gunting sa kutsilyo. Nakakatakot pag sobrang talim ng kutsilyo. Naku. Sige. Sige, mandal ko eh? No, not today. Not because hmm. it the taste still fresh. Oh, kimchi smells good. 옥수수랑 소시지란 거예요. guys, mamarinate ko siya sa um, lemon soda or yung cider and then hinaluan ko ng lemon. So, lemon soda. Marinate natin siya for like 15 minutes. Saka natin siya lutuin para daw mas malasa. Para ma-absorb ng hipon yung soda, kailangan muna natin siyang i-massage. Para pak na pak. Yung last. Say pak na pak. Ano? fuck fuck. Hey! You said It's pak, not that word. <laughs> what is different? It's different. you said the fuck. Hey! You just said and then what is the, okay again? You do it. Pak. <laughs> so what is the diff- different? 아빠 이거 보세요. <laughs> subak Subagan. subak. Okay guys, so subag na natin yung hipon subag, ko anis, na. Mainit na yung ating wok or yung ating pan. Ilalagay ko na yung... <laughs> Okay. Ayan, nilagay ko na yung ating butter. Sitaw kasi guys. Diyos ko, die, die, die. Nilagay ko na yung butter. And then, isusunod natin yung... Hurry, hurry! Isusunod natin yung bawang. Diyos ko yung cameraman ko. Ang likot-likot. Ayan. Angan. Pagsabayin yung butter. Ah! Wow! Pagsabayin yung, don't do that. Pagsabayin yung butter and yung bawang kasi baka masunog yung bawang. Lalagyan na natin yung hipon. So, kanina, yung pinang-marinate ko, hindi ko na siya ihahalo. Itatapon na natin siya. Ayan, nag-change na yung color niya. Ha, ha, ha! Excited na ako. Nakakagutom yung amoy. Ngayon, lalagyan na natin yung ground black pepper or yung paminta and then yung asin. Tapos yung parsley. Ayan. And then, gora na. Pwede na natin siyang ah, hangu hanguin. Tanggalin. Patayin niyo ako. Ganun. What are you doing? 이거 네, 계란찜 만들고 있어요. Oh, yeah. 계란밥. Are you mopping the floor? No. Hi everyone, welcome to our YouTube channel. sotok-sotok and And 김말이. Kim Marie. Where is Yes. Kim Marie? Show them the Kim Marie. Here, here. This. Yes. How about and this? 새우. And So, oh, and this, this one is- is, And buttered this is shrimp. 튀김 만두. Tiki mandu. Yes, 튀김 나. In English? Fried 만두. Yes. <laughs> this one, we have 소떡소떡. sutok-sutok. Okay. So, ano siya guys? 떡 So, 영어로 fried 뭐예요? 떡 영어로 뭐예요? <laughs> rice cake. Rice cake? Uh-uh, fried rice cake together with the sausage. Mm. No. <laughs> And we have new friend. Ay, we have new friend. <laughs> we have new food. May bago kami pagkain dito, guys. Etong fresh oyster na paborito ng asawa ko. So, kinakain niya to kasama ng kimchi. So, yeah, ano sa'yo? Mm. Only kimchi not delicious. Really? Do you have to mix another thing? Another food? So sit properly. Okay, what do you want to eat? What do you want to eat, so? Ito? Can I eat this? Oh, yeah, sure, of course. Okay, so magkakamay ako dahil nga meron tayong hipon dito. Mahirap magtinidor or mag-chopstick pag hipon yung <laughs> kakainin. dahil meron siyang balat. You eat. Me? Yes. You first, okay. I'll start? Uh, yummy. Ramen? Mmm, very oily. Or ketchup? Kanya 맛있어요. 응, 라면? 음. Careful, careful the stick. Guys, ito na pala yung finished product ng ating buttered shrimp na ginawa kanina. So, etong mga to, hindi sila kumakain ng hipon pag may balat. Siya balatan, i-ignore nila to. So, kaya magkakamay tayo. Hmm? Para makakain sila. Sauce. I will try to dip here. Hmm. And hot chili sauce. Hmm, Mmm! Perfect. 하우야, 물 마셔. 자. Take two, take two. 파트. Part 2. Ay, Sino tumawag yung- yung i렇게 하면 abonim ko, 써주지? guys. So, pinatay ko muna yung 여기다가 줄까? video. 쟤는 이거밖에 Or 없네. yung camera kasi. Ay, alam niya na, ang lakas-lakas nilang mag-usap. Basta-basta pag-usap. Yung mga, yung mga boses nila, para silang mga nag-aaway pag nag-uusap sa telepono. 너무 Like pa mga bingi yung kausap. Mamig na yung hipon. Oh my gosh. 네. 이거 빼고? 떡 빼고. 이거? 아, 왜냐면 이거 배불러? 다 먹을 거니까. 아. 왜요? 이거 다 먹은 거예요? Okay, honey. Mm. Ah. 아, 아, 아. 음. 좋아. 좋아. 좋아. How's the taste? 음. 진짜 맛있어. 음, 음. 와. 음. 와. 새우? 음. 새우 진짜 맛있다. 엄마 바나나 먹을래? 음. 바나나 먹을래? 우와. 맛있어요? 바나나 음, 먹을래? 먹어요, 먹어. 하나 더 주세요. 맛있어요. <laughs> One more, okay. 아, 아. <laughs> 아유, 바나나. <laughs> Diyos ko, ako lang yung Baby tagabalat. banana. Sana all may tagabalat. 뭐야, 너무 맛있어. How about you, Chayin? Do you want shrimp? 에? Si Chayin kasi kasi hindi siya mahilig sa seafood. 새우? Oo. Sa'yo mo ulit? I like 새우. Really? Yes. Okay. But not much. Not 어때? much. 맛있어? Just little. 맛있지? No. I love. 예뻐. You love it. 맛있지? Yes, <laughs> I love. Just love. <laughs> Ah, 따뜻 아, 짜짜고 맛있지? 잘 먹어. 아 이거. 아. 어, 진짜 맛있다. 고마워. 새우 맛있어요? 어, 새우 맛있어. <laughs> I thought it's, you are talking about 새우. 어때요? 음. So yummy! 어. 맛있어요? 음, 음 맛있어요, masisaya ni. Keranchin. And the water very clean. Tuseyo, ano sa'yo? Diyos ko, ang hirap magbalat. So, <laughs> Ah! Oh, wait, we have to dig here. So, what are you doing? 다시 해. <laughs> I almost bite my finger. I need alcohol. <laughs> Ah, yes, anju. Anjo is Ay, Oh, dish. where could to go? Ah. Yung pulutan guys sa Korea, Anju. In Tagalog, pulutan. Pulutan. Pulutan. Pulutan. Anjo. Korean, you don't eat head of shrimp, right? Mm. Even fish, you don't eat. So, hmm. Ah, pati pala guys, isda. Hindi rin nila kinakain yung ulo. Di ba tayo, mahilig tayo sa ulo ng isda? 필리핀 이거 먹어보면 맛있어봐. Oo, yan yung pinakaayon na ayaw kong pagkain. Oh my God. Kumurya? Eh, kumurya? Yung mga fresh-fresh hilaw na isda, tuna, yung mga ganun, hindi talaga ako makain. 우리 왜 뜨겁지? 정수가 이상하네? 맞지? 아니 이거 안 뜨거워. 아, 근데 우리 정수가 이상해. 음, 새우 안 먹어? 새우야. 매워? i s n t spicy. 새우 맛없어? 맛있어. 맛있지? 근데 저왜 먹어? 네, 아, 저는 저 저랑 같이 안 먹어. 새우 새우 좋아하는데. 저우 새우. 근데요 새우는요 먹으면 힘도 세지잖아 음. 나도 우있는데 새우도 근데 어울수 먹어야 힘들죠. We have similar food with this Korea? 네. No. 새도 우. 어울수 먹어야 힘들죠. 새야 우양 새우 보면 새우 새우 주세요 새우. One m 이거 먹을볼래 너무 냄새 써있어. 근 미치예요. 소가 정말 아이오냐. 양아. 새우 양. 뽀뽀한 <laughs> 새우. 제니 아 Inside Korean pancit 잡채 땅콩땅콩 So please Oh! Did you eat all the banana? 네. The whole banana? Oh my god 아 이거 우유 바나나 위험해요? 아 이거 뱉은 거예요 아니요 아, 새 거예요? 새 거예요 Natakot pa si Chay. Nakala niya yun yung liluwa ng kapatid niya. 뜯은 거? Oh! Kangaji ka <laughs> tanda. 뭐야? Apa. Up, daddy's mouth. Very big. Miyan. 막 Oh, tugo. Oh! Oh! Oh! 괴물 맛이 차가워 차가워. 괜찮아요. 고마워. 아. Careful. 음 <laughs> 맛있다. I only eat head. 와. head 맛있어요. 이거 물이 맛있어요. Try. This is for you. Your water. Ah, please 따뜻해졌어. put here. 아빠 이거 따뜻해졌어. 어때요? 맛있어요? 몰라 아, 맛없어 이게 맛없어요? 채연아 밥 먹어 근데 이게 밥 먹었잖아